سڵاتان لەبێ لە ڤیددیو ئەم ڕۆماندا باس لەواکەین چۆن دەتوانانی ببی بە پرۆگرامەر بە ڕێگایەکی دروست و تەواوی زانانیارەکان بۆ ئێوە شی دەکەینەوە و لەگەڵ پێدانی کۆمەڵێک ڕێنمایی بە ئێوە لەگەڵمان بن دەست پێ دەکەین. سڵای خۆی گەورەتان لەبێ خۆشەویستان من شاڵاو لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیددیوەکی نوێدا لە ڤیددیو ئەمڕۆماندا باس لە بابەتێک دەکەین ئەویش تۆ چۆن دەتوانی ببی بە پرۆگرامەر پێشی بچێنە ناو ڤیددیوکە پێشنار دەکەم کە چایەک قاوەیەک شتێک بە خۆت بێنە لە بەرەوەی لەوانە ڤیددیوکەمان درێژ بێ و بێزار نەبی و لە هەمان کاتشە کاتێکە باسی پرۆگرامەرەکەین ئەوە پرۆگرامەرەکان ئەوەی کە یەکەم شدێتە خەیاڵ گیان ئەویش قاوەیەکە لە تەنیشتیان بۆیە قاوەیەک لەگەڵ خۆتا بێنە بۆ ئەوەی بینەری تاوی یددیوکەمان بی ئەگەر هێنا ئێستا بە دەست پێ بکەین پێشەکی دەمێ ئەو بڵێم کە ساڵانە هەزاران کەس دەچێت بۆ بوارەکانی آیتی هەزاران کەس ئەچێت بۆ پەیمانگا و زانکۆکان بۆ بواری آیتی و بەشەکانی پرۆگرامینگ بە تایبەت و لەو کاتەدا خەڵکێکی زۆر زۆر پرسیاری ئەوە دەکات کە ئایا چۆن ببن بە پرۆگرامەر ئایا چۆن فێری ئەو شتانە بن و زۆربەیان بە ڕێگایەکی زۆر غەڵەتدا دەڕۆن بەو پێیەی کە زانیاری لە کەسانێکی هەڵە وەردەگرن ئۆکەی ئا وە خۆم خودی خۆم و بێگومان ئەو کەسانێک کە بە هەمان شێوە لە بواری ئایتی دەکار دەکەن بێگومان ڕوبەڕووی ئەم پرسیارابنەوە زۆر زۆر کەسانێک کە تازە دێنە ناو بوارەکە بەردەوام پرسیاری ئەوە ئەکەن چۆن ببن بە پرۆگرامەر چۆن ببن بە وێب دیڤلۆپەر چۆن بتوانن بوون بە سوفتور ئینجینیر ئۆکەی هەموو ئەو پرسیارەنا کۆمەڵێک کۆمەڵێک جار دەکرێت زۆر زۆر دووبارە دەبێتەوە بۆیە من پێم باش بووکە بە ڤیددیوەک هەوڵدەم بە تێر و تەسەلی باس لەو بابەتە بکەم بەڕێگایەکی دروست و لەگەڵ پێدانی چەند ڕێنماییەک یەکەم ڕێنمایی من بۆ دەستپێکە ئەگەر تۆ بوارەکەت پرۆگرامینگ نیە وەگەر حەزل لە پرۆگرامینگ نیە بەڵام بیر لەوە دەکەیتەوەکە پرۆگرامینگ دەتوانێت بە ماوەیەکی کەم بتکا بە میلیۆنێر یان زۆر دەوڵەمەندتکە ئەوە لە ئێستاوە واز لەو بوارە بێنە لەبەرەوەی ئەم بوارە پێویستی بە سەبر و تحملێکی زۆر هەیە پێویستی بە ئازمموی باش هەیە پێویستی بە پراکتیسی زۆر هەیە بۆیە ئەگەر تۆ بەو مەبەستە دێتە ناو پرۆگرامینگ ئەوە مەیە لەبەرەوەی بەڕاستی بێهیوا دەی بەم شێوازە و لە هەمان کاتیشدا کاتێک کە تۆ مەبەستێکی وەتێک کە لوکاڵی لە ناو کوردستان لە ناو ئەم وڵاتەدا کار بکەی ئەوە کارەکە زۆ زۆر قڕسترە بەکۆی کە تۆ بیری لە یەکەیتەوە بۆیە لەوانەیە فێربوونت بە پرۆگرامینگ وەکو ئەزمون ئەزمونونەکە ئەزمون زرە ناکەی بەڵام کاتێکی زۆر لە خۆت بە فڕۆدەی بەڵام بۆ کەسانێک کە حەزیان لەیە یان لە یەکێک لە بوارەکان دەخوێن و هیوان وایە کە لە داهاتوودا لە داهاتوودا سوود وەگرن لەم بوارە ئەوە ئەم ڤیددیو بۆ ئێوەیە دەتوانن لەم ڤیددیوەوە کۆمەڵێک زانیاری باش وەربگرن بەڵام بێگومان کە بە ئێمە باسی بواری ئاتی دەکەین و بەماشێ باسی بوارێکی وەکو پرۆگرامینگ دەکەین ڤیددیوی من و هزاری وەکو من بەس نییە تۆ پێویستە بەردەوام لە ئەبدەیت دابی بەردەوام خۆت نوێ بکەیتەوە و بەردەوام بینەری خولی نوێ بینەری ڤیددیۆی نوێبی یان لە گوگلدا بەرداوام لە ناو گوگلدابی بۆ فێربوون بۆ چارەسەری کێشەکانت بۆیە ئەمە یەکەم و کۆتا ڕێگەی تۆ نییە. کاتێک کە باسی پرۆگرامینگ دەکرێ و باسی کۆدینگ دەکرێت ئێمە کۆمەڵێک زۆر لە کۆدینگ و لە هەندێک شتی تێرمیناڵ و ئەم شتانە دێتە بەرچاومان کە لە ئەسیدا بم زۆرش نییە چکە هەندێک دەرواکە کاتێکە ئێمە ئەم دیمەنانە ببینین هەست بە ترسێک بکەین هەست بە شتێکین بڵێن نەخێت ئەم بوارە بۆ من دروست نەکرا هەست دەکەی کە ئەمە شتێکی زۆ زۆر قرسە کە تۆ ناتوانانی بیکەی بەڵام بم شێوازە نیە شتەکە زیاد لە حەت لە خۆتی گەورە دەکەی و لە خۆتی قرس دەکەی بۆی بوو پێویستە تۆ شتەکە بە ئاسایی وەرگری و شتەکە بە سادەی وەرگری کە چیتە ناو بوارەکە دەزانی کە شتەکە بەم شێوازە قرس نییە بەر لە هەموو شتێک بابزین پرۆگرامەرتیا پرۆگرامەر بە زمانێکی سادە بۆ ئێمە تێگەین کە هەوڵە دەنە یددیوە بە زمانێکی سادە بێت پرۆگرامەر کەسێکە کۆت دەنووسێ بەم کۆدەی بە ئامێرێک یان بە کۆمپیوتەر یان بە چەند ئامێرێک دەڵێ کە چی بکەن ئەمە کورتترین پێناسی پرۆگرامینگ کاری پڕۆگرامەر ئەوەیە کە کۆد بنووسێ بە ئامێرێک یان بە چەند ئامێرێک یان بە کۆمپیوتەر بڵێ کە چی بکەن وەکو توانین بە شێوازێکی تر تەن بە شێوازێک تر بڵێن بڵین قسەکردنە لەگەڵ کۆمپیوتەر بۆ ئەوی فەرمانێک جێبەجێ بکە کاتێک دەڵین پرۆگرامەر پرۆگرامەر ویب دیڤلوپەرێکرێتەوە ویب دیڤلوپەر کەسێکە کە کار لەگەڵ وێبسایت دەکا لەگەڵ ئەو وێب ماڵپەڕانەی کە ئێمە ڕۆژانە دەبینین اینجا ئەکەوێتە لایەنی فرۆن ئیندەوە یاخود دەکەوێتە لایەنی باک ئێندەوە ئەما خۆتە لێبژێری کە تۆ باک ئند یاخود فرۆت ئین دەکەی یاخود هەردووکی دەکەی ئەوە وەکو پرۆگرامینگ بەگشتی لە هەما کاتیشدا چەند مەجالێکی دیکەشت هەیە کە تۆ کاری تێدا دەکەی لە وەکو پرۆگرامەر ئەوانش ئێستا دینە سەریان بەڵام مک و ئەرکە ڕئیسیەکان ئەرکە سەرەکیەکان ئەم دوو ئەرکەیە کە سوفتوەر دیڤلوپەر لەگەڵ وب دیڤلوپەرەیە کاتێکە ئەڵی پرۆگرامەر پرۆگرامینگ کۆدەر هەردوو بوارەکە دەگرێتەوە و بۆیە تۆ پێویستە بزانی کە تۆ دەبی بە کامیان واتە ئەبێ تۆ خۆت یەکلایی بکەیتەوە و بە تەواو بیرت لەوە کردبێتەوە کە تۆ بۆ کام بوارە گونجاوی و دەتەوێت لە کام بوارەدا ئیش بکەی کەسانێک نامیان بۆ من نردووە ئەڵێن ئێمە خەریکین فێربوونی بۆ منە سی شارپین ئەمانەی فێری سی شار بین چکە دەمان وبسایتێکی باز دروستکەین و شتانە تومە کاکە کێ وتێتی خۆت فێری سی شار بکەڵ پرسیارم کردووە لە کەسانی شارەزا وتوانە خۆ فێری سی شار بکە بۆیە تۆ بۆ غەڵەتانە تێمەکەوە کاتێک کەسێک شتێک پێڵە خۆش ڕیسێکی لەسەر بکە زمانانە بکەی کە پەیوەستە بە دروستکردنی ئاپلیکیشنەوە و ئەگەر تۆ پێویستت بەوەیە دەتەوێت سیستەمی کاشێری دروستکە دەتەوێت سیستەمە یشی سیستەماتیک بکەی ئەوە بە هەمان شێواز پێویستت بە کۆمەڵێک لە شتی ترە بۆیە تۆ پێویستە بیرت لەوە کردبێتەوە و بڕیاری ئەوە دابێ کە تۆ دەتەوێت ببی بەچی کە تۆ پلانت چێ لە داهات و دەتەوێت لە چمەجالێکدا ئیشکەی ئەوە گرنگترین پرسیارە گرنگترین وت و وێژە لەگەڵ خۆتی بکەی کاتەکانی ئیشی خۆت خۆ دیاری بکەیت و لە هەمان کاتدا پرۆگرامینگ بەگشتی شتێکی زەحمە نییە بە بەراود بە کۆمەڵێک لە بواری تر بۆ فێربوون تۆ دەتوانی هەر لە ماڵەوە فێریبی کۆمەڵێکی زۆر لە سەرچاوە لە بەردەستدا بۆ فێربوون خۆشببختانە کۆمەڵێکی زۆر زۆر لە سەرچاوی زۆر باشیشت لە بەردەستدای بۆی تۆ بە کوردیش فێربی بۆیە هیچ قورسێکی تێدا نیە و ئەم قسەیە بە هیچ شێوەیەک ڕاز نییە کاتێکە تۆ لە بیرکاری خراپ بی ناتوانانی بی بە پرۆگرامەر لە ئینگلیزی خراپ بی ناتوانانی بی بە پرۆگرامەر بێ گومان زانین ئەم دوشتا هاوکاری دەکا بەڵام بە هیچ شێوازێک پێوەەر نییە بۆی کە تۆ ببی بە پرۆگرامەر یاخود نەبی بە پرۆگرامەر واتە ئەمە بناغەیەکی سەرەکی نیە واتە ئەمە هۆکارێکی سەرەکی نیە تۆی کە بۆی لەو بوارەی کە تۆ کاری تێدا دەکەی و لە هەما کادا شتێکی تر هەیە کە تۆ پێویستە بیرت نەتیاویش پرۆگرامینگ یان هەر بوارێکی دیکە کە تۆ فێری سەرەتا یەکان بووی ئیدی دەکەوێتە سەر بیرۆکەی خۆت دەکەوێتە سەرمێشکی خۆت کە تۆ دەتەوێت چی بکە لەگەڵەوەی کە فێری بووی کۆنسپتێک دانەی دیزینێک لە مشکی خۆت دانەی سیستمێک لە مشکی خۆت دانەی دی کاری لەسەرەکەی وەکو بابلین وەکو فێربوونی فۆتۆشۆپ تۆ فێری توڵەکان دەبی فێری ئەوە دەبی کە ئەو فۆتۆشۆپ تی تێدایە و بۆچی بەکاردێ و گرنگی فۆتۆشۆپ لە چیدایە و هەموو بەشەکانی فۆتۆشۆپ دەزانی بۆ نمونە بەڵام ئەوەی کە گرینگە لە توڵەکان گرنگترە بیرۆکەکە تێک کە تۆ دەتەوێت چی بکەی تۆ دەتەوێت بگەیتە کوێ چ دیزینێک لە مێشکە بۆ دروستی بکەیت چکە کەسانێکی زۆر هەن بۆ نمونە بە هەت هەن بۆ منە فۆتۆگرافی کەسانێک هەن کامێرایەکی زۆر پێشکەوتویان هەیە بەڵام ناتوانن وێنەیەکی جوان بگرن ناتوان وێنەیەکی پرۆفشنناڵانە بگرن لە هەمان کاتدا کە کەسێک بیرۆکی باشی هەیە بە کامیرایەکی مۆبایل وێنەیەکت بۆ دەگرێت کە تۆ ناتوانانی بە پرۆفشنناڵترین کامێرا وێنەیە بگری بۆیە کۆی گشتی ئەم شتانە دەکەیتە سەر بیرۆکەی تۆ کە تۆ دەتەوێت چی بکەیت کە تۆ دەتەوێت چی بگەێنی و لە هەمان کاتدا داهاتووی ئەم شتە بەرەو کوێگە و دووبارە ئەم خاڵە دووپات دەکەینەوە پێویستە بوارەکەی خۆت هەڵبژێری ئەگەر تۆ پێویست بە ببی بە وێب دیڤلۆپەر یاخود پێویست بە ببی بە سوفتور ئینجینێر یان سیستم یان سیستم ئینجینێر ئەوە سکیلەکانی زۆر زۆر جیاوازە کۆمەڵێک شت دەوێت تۆ پێویستە بیزانی ئەگەر تۆ بە غەڵت خوێن بێت ئەوە ناڵێن زەرت کردووە بەڵام کات لە خۆت بە فیڕۆ داوە کە شتانێکت خوێندووە خەریکی شتانێک بووی کە کاتی لە تۆ بردووە کە تۆ لە ئاسڵدا پێویست پێیان نابێ لەو مەجالێک کە خۆت دیاریت کردووە بۆیە تکایە پێشەوەی دەست پێ بکەیت بوارەکەی خۆت دیاری بکە کە تۆ دەتەوێت لە چ بوارێکدا کار بکەیت و خاڵێکی دیکە کاتێک کە تۆ دەچینە بۆ ناو پرۆگرامینگ زۆربەی جار شتەکان زۆر زۆر بە زەحمت دەبینی یان کە لە دوورەوە سەیری شتەکە دەکەی زۆر بە گەورەی دەبین و زۆر بە زەحمت دەبینی و وە زۆر بەمان لە سەرەتادا سار دەبینەوە یان لە ناوەندا سار دەبینەوە سەرتا زۆر بە جدی دەچین بۆ نابوارەکە بەڵام سەبر سەبر ساربوونەوە تێدا تێماندا ڕوودەدا بۆیە تۆ پێویستە سار نەبیەوە و تەنها سەتای ڕێگاکە قورسە تاوەگو تێدەگەی بۆ کەسێک کە پێشتر ئەزمموی لەو بوارە نەبووە بۆ کەسێک کە یەکەم جارێک دێت دێتە ناوم بوارە وەکو شۆک بوونێکی لێدەکاندێکشت دەبینێ بورە وەکو شۆکبوونێکی لێدێ بۆیە تۆ پێویستە شۆک نەبی و لە هەما کاتدا خۆڕاگربی لەگەڵی بڕۆی ستێپ بە ستێپ ئاسانتر دەبێ و زیاتر لە شتەکان تێگەین یەکەم بوار بابین باسیکەین ئەویش بواری دیڤلۆپەر یان گەشە پێدەری وێب دروستکردنی وبسایت دەستکاریکردنی وبسایت یاخود لە بەیسیکێکی هۆست و دۆمێن و ئەوانە تێبگەی لە وێب تێبگەی کە وێبسایت چۆن کار دەکا وێبسایت پێویستی بەچێ بۆی کار بکە و چیوا دەکەن وێبسایتەکەت پارێزراو بێ ئەمە یەکێکە لە خاڵەکان کە پێویستە دیڵۆبەرەکان بیزانن کە چیوا دەکات وێبسایتەکەی تۆ پارێزرا بێ و لە هەما کاتیشدا ئەوەی کە تۆ پێویستە لە بواری دیڤلۆپەر چەند زمانێکە سەرەکی ترینیان کە تۆ پێویستە HTML و CSS بزانی HTML کە مارکپ لانگویجە بەڵام زۆر گرینگە پێویستە تۆ بیزانی واتە ئەمە وەکو بناغەکەیەتی HTML CSS بەلامان کادا پێویستت بە PHP ئەبێتن وەکو زمان پێویست بۆ PHP بێ یاخود ئەتوانی کار بە زمانێک ترکە بۆ نەوەکو ASP بەڵام PHP باوترینیانە و بەڕای من بەڕای من فلکسەبلترین زمانە کە تۆتوانی کاری لەگەڵ بکەیت و زۆربەی ئەو بوارانێک کە تۆ دەتەوێت دەتانی بە PHP ئەو پرۆژێکتانێک کە تۆ تەوێت زۆربەی هەر زۆرەتان بڵم 1990 و نویان دەتوانی بە PHP ئەنجامی بدەین تۆ وەکو یوزەرێک وەکو بەکارهێنەرێک وەکو سەردانکەرێکی ئەو وبسایتە دیزاین وبسایتەکە دەبینی هەموو شتانە دەبینی ئەوە پێی دەوترێ فرۆنت ئینت واتە دیوی پێشەوە و ئەو کەسێک کە لە دواوە وای کردووە ئەم ئەم پێشەوێ دەرکەوێ و وای کردووە کە لە ئەدمێن پانێڵەکە بێ کۆنتترۆپانێڵەکە بێ شوێنەکە بێ کەوی بسەتیا بەڕێبدرێ ئەوە پێی ئەوترێ باک ئند کە بەکارهێنێکی ئاسایی ئەم شتانە نابینێ و نازانێ لە باک ئێند دا چی دەگوزەرێ بۆیە تۆ پێویستە خۆت یەکلایی بکەیتەوە کە توێ لەم بوار لەم لای ئیش بکەیان لەم لایە بێگومان ئەگەر لە هەردوو لە حاڵەتەکەدا پێویست بە هەردووک لەمانێ بەڵام بێگومان لە فرۆنت ئیندا کارەکان ئاسانترن بە بەراود بە باک ئێنج کە باکێن کۆمەڵک لە شتی ئاڵۆستری کێدایە و ئەگەر بشتوانی وە زیاتر پراکتیک بەخۆت بکەی و بتانی هەردوولا هەردوو دانە بکەی زۆر زۆر باشترەوێ بۆ خۆت بەڵامەکو گوتم ئەو زمانانە پێویستە لە تۆدا هەبێ پێویستە تۆ شارزایی تێدا هەبێ بۆ ئەوەی وەکو وێب دیڤلۆپەرێک بتانی کار بەگشتی واتە تۆ وەکو باک ئەن دیڤلۆپەرێک تۆ پێویستە وەکو فرمۆرکێک دروست بکەیت یاخود لە هەما کاتیشدا ئەمەش وەکو ئیزافە بۆ سەر زانیاریەکان دەتوانانی فرمۆرکی تر بەکاربێن فرمۆرکی لاراڤێڵ هەیە کۆجانێتەرت هەیە و لە هەمان کادا ئەگەرشتی زافی بۆکە بۆ منە دەتوانی فیلمێکی بۆ دروستکەی ئەتوانێت دەستکاری هەندێک شت بکەیت بەڵام بیرت نەچێت تۆ لەو حاڵەتەدا پێت ناوترێت کۆدەر ئەگەر تۆ سکرپت بەکاربیێنی بە تایبەت ئەگەر تۆ خۆت ببەستەوە سکرپت و بەخۆت بڵێ دیڤلۆپەر نەخێت یان بڵێن ماڵپەڕ دروستکردن بزانن زمانەکانی ئەوان جیاوازە و کۆمەڵە کردداری جیاواز ئەنجام دەدەن و ئەو زمانانەی کە سوفتوێر دیڤلوپەر یان سوفت ئینجینێر پێویستێتی بەڕای من ئەوەی کە تۆ پێویستە فێری بی بۆی کە زۆربەی کارەکانت راپەڕێنی یەکەم شێت هەوڵ دە خۆت فێری پایسۆنکە و لە هەمان کاتدا جاڤا سیشار و سی پلس پلس و SQL ئەگەر تۆ ئەمانە بزانی ئەوە پلەیەکی زۆر باشت بڕیوە و هەنگاوێکی زۆر زۆر باشت بڕیوە لەو بوارەدا و بە پێی کا دەتوانی زمانی زیاتر فێر دەتوانی زیاتر پەرە بە خۆت بدەیت بەڵام ئەمانەش زانینی ئەمانەش تا حدێکی ئەدڤانس ئەدڤانس دەبن تا ئەحدێکی زۆر پێشکەوتوت دەبن بۆیە من پێشنیان دەکەم کە تۆ خۆت فێری ئەمانە بکەین وە لەمان کاتدا هەر ئەم زمانانە دەتوانانی بەم زمانانە بە هەمان شێواز پرۆگرامی دەتوانانی ئەپلیکیشنی مۆبایلیش دروست بکەیت و زمانێکی تر بۆ ئەوی کە تۆ زیاتر کاملتربی لەو بوارە لەو بوارە بتانی زۆ زۆر پێشکەوت و تربی ئەویش فێربوونی زمانێکی ئەویش فێربوونی سویفتە سوفتیش کە هاوکارێکی زۆ زۆر باشی تۆ دەکات بۆ دروستکردنی ئەپلیکیشن بۆ بەرهەمەکانی ئەپل بە تایبەت. وێبسایت چۆن کارەکە لە ئینتەرنێتدا چی دەگوزەرێ هەندێک شتەیە کە جەنەڕاڵە پێویستە هەموو بوارەکان بیزانن و پێویستە بیرت بێ بۆ ئەوەی ئەم زمانانە بتوانین بەتەواوی کامل کەی بۆی کە بیرت نەستنەوە پێویست بێ بە بەردەوام بە پراکتیس بکەیت بەردەوام ئەوەی کە بە مێشکی دادێ پرۆجێکتی بچوک بچووکی لێ دروستکە بۆی زیاتر دەست لەگەڵ ئیشەکە ڕابێ بۆی زیاتر مشکت بۆ ئیشە بکرێتەوە بتانی بۆ بتانی کرێتیڤ بی لەو مەجالە یعنی تۆ توانی بەم شێوازە بیکەی و لە کۆتاییشدا کاتێک کە تۆ ئەمانەت زانی پێشنار دەکەم بۆ تۆ کە ڕوبی لە بیرنەکەی هەوڵدا فێری ڕوبیژبی کە ئەویش سوودێکی زۆر باشی لێ وەردەگری دوای ئەوەی تۆ وەکو پرۆگرامەرێک پێویستە کاتێک کە تۆ فێری ئەوانە بووی و ئامادە بووی بۆ هەنگاوی دواتر ئەوش ئەوەیە کە تۆ کۆمەڵێک پرۆجێکت دروست بکەیت پڕۆجێکتەکان ئەتوانی بۆ خودی خۆتی دروست بکەی یاخود بۆ فرۆشتنی دروست کەی لە هەردوو حاڵەتەکەیە تۆ وەکو بڵی سیڤیەکی بەقوت یان پرۆتۆفۆلۆیەکی بەقوت بۆ خۆت دروست دەکەی کە تۆ دەتوانی وبسایتێک بۆ خود بکەیتەوە لە وبسایتەکەی خۆتە ئەرزی ئیشەکانتی کە توچیت کردووە و لە هەمان کاتدا ئاماژە بە سکیلەکانی خۆت دەکەی و لە هەمان کاتدا ئەگەر بتەوێت بۆ خۆت ئیش بکەی هەر ئەو ڕێگایە دروستەکەیە و ئەگەر بتەوێت تەقدیمی گیش بکەیت لە کۆمپانیایەک لە کوردستان بیان لە دەرەوە تۆ باشتر وایە کۆمەڵکتت کردبێ مەرز نییە تو ئەو میشە کە دەکەی بۆ فرۆشتنت کردبێ کۆمەڵک لە پرۆجێکت بکە بۆ خۆتی بکە ئێساش دەمەیە کۆتایی بم یددیو بێنم هەوڵ دەدەم لە چەند یددیوەکی دیکەدا زانیاری وردتر بە ئێوە بگەیەنم بە هیوام ئەو ڤیدیۆ سوودی هەبێ لە کۆتاییشدا بیرتان نەچێ هەرگیز لە فێربوون مەوەستا چکە ئەو بوارێکە تۆ هەڵێبژێری بە تایبەت بوارەکانی پرۆگرامین یان بوارەکانی ئایتی بەگشتی هەموو کە تۆ پێویستە لە ئەبدەیت دابی ئەگەر نا زۆر زۆر دەکەویتە دواوە هەوڵدا هەرگیز دوانەکەوی لە وەرگرتنی زانیاری نوێ و هەموو شتێکی نە تاقیکەیتەوە و ئەمەژۆکو چاڵنجێکە بۆیە هەوڵدە تیدا سەرکەوتوبی و بێگومان دەشتوانی سەرکەوتوبی هەموو کەسانێک کە دەستیان پێکردووە لە شوێنێکی وەکو من و تۆ دەستیان پێکردووە بۆیە ئێستا کۆتایی بە ڤیددیوکە دێنم بە هیام ئەم ڤیددیو سوودی هەبێ بۆتان و بیریشتان نەچێت سبسکرایب کەناڵەکەمان کەن لایکی ڤیددیوکەمان کە ئەگە ڤیددیوکەتان بەدڵە و هەر پرسیارێکشتان هەیە بە پێی توانا و کاتی خۆمان بێگومان جابتانەینەوە لە کۆمنتەکاندا پرسیار بکەن و کۆتاشتیش بیرتان نەچێ زەنگۆڵەکە چاڵاکەن بۆی ڤیددیوکانی داهاتومانت پێبگە